Di sini Mimin yang pertama kita akan melihat nih outfit yang digunakan oleh Ayu Ting Ting mulai dari atas hingga bawah. Dari sepatu, baju hingga bawahan yang ia gunakan ternyata nilainya sangat fantastis pemirsa. Dan busana ini digunakan oleh para artis senior dan para artis Hollywood yang memang rupiahnya sudah tidak terhitung lagi mulai dari sepatu harganya 1.900 sekian ribu dan outfit atasan sampai bawahannya berkisar sangat fantastis pemirsa itu mencapai angka yang sangat luar biasa 23.749.000 rupiah wah wah Harga yang sangat fantastis untuk seorang Ayu Ting Ting yang memang akhir-akhir ini terlihat sangat feminim dan juga begitu to Press pemirsa Setiap hari penampilan Ayu Ting Ting selalu baru dan pastinya menggunakan outfit-outfit yang sangat luar biasa Dengan harga yang sangat luar biasa juga tentunya Rezeki yang lancar untuk Neng Ayu begitu juga dengan semua timnya Semoga selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin Di sini ada informasi mengenai outfit Ayu Ting Ting yang harganya luar biasa Di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini tentunya di Brownies TV yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Inilah kocaknya Ayu dan juga Wendy Cagur. Pantas saja jika mereka berdua masuk nominasi artis terkocak bahkan artis komedian award 2023. Mereka berdua masuk nominasi. Semoga Ayu dan juga Wendy Wendy artis award 2023. Amin ya robbal alamin bagi sahabat semua jangan lupa vote mereka di RCTI Plus. Dari Lia Liot Brabasi sih paling kompak bikin ngakak nih Wendy Cagur Ayu Ting Ting Inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan Wendy Yang menirukan pasangan yang sedang viral Anak SMP yang sedang dihujat karena penampilannya dengan segudang kreativitas karena mampu membawakan tarian yang sangat luar biasa bahkan juara dunia nih pemirsa. Dan di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan dari story uh, Boy William dan juga Ivan Gunawan yang memang mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan-tayangan yang mimin sajikan dapat bermanfaat dan pastinya menghibur sahabat semua di rumah happy untuk semuanya jangan lupa selalu tebar senyuman untuk orang-orang di samping kanan kiri kita semua ya dan Mimin doakan semoga rezeki kita selalu berlimpah.